Хайо, подписчики, с вами, как обычно, я, Альферна. Прошло много времени с прошлого ролика, почти полгода. Но я не простаивал, я развивался, да, почему-то не могу выговорить эту фразочку. <laughs> Так вот, я развивался, я готовился, это можно увидеть потому, как сделан данный ролик, потому что предыдущий очень плох. В общем, что хочу сказать, ожидайте в скором времени изменения оформления канала, а также новые ролики. Все, приятного просмотра! The love my amiibo flower Show. Christmas. on to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time noted inside your mind. All the hobbies and the smiles never faded. しい北さ constatamente. 하지 않지 내 대사 뭐 그니 겁내 간지 깊은 민수 time